もう少し間取ってもいいぐらいですよ横に広がっては、はい、ありがとうございますあの地元の、えー、もがきさんのお誘いを受けて5年前に初めて伺いまして、えとても温かいお祭で皆さんに本当に温かいご声援受け入れていただいて、え毎年楽しみに伺うことができております、え今年も精一杯踊らせていただきますどうぞご声援よろしくお願いいたします では参ります灘ゆむ Ha やった

グ調べや